sekyulinga bikanga abantu sekyulita obwavu bubatta era museveni aga nti bodaboda muziveeko bafa enjala kati bodaboda kubayimiridde besija abadde wagavumentibanaasooka okuwebwa beiro kati nopenekomadi okubeyaabantu nga tebakimanyi ah, ah, bakibala mukibala munsi mukibala musobola okuteeka omuntu wamwe eri ekyo nakyo kikolebwa omusajja najjangakabira tiyabiranshikedi yaliwako kabira namubira ngaamanyi nti unokale tajja kumunyabunya sagala kikakasa ekintu kyalina okwekyoati gwekyogedde eh, nti number t mm. vendeta sentiment awo the incumbent mm. will, will, will never see the power to a hostile and malicious group of politicians mm. eles he will be boarding the prison vehicle and most and must have prepared for lengthy embarrassing court sessions in uganda i strongly doubt whether museveni can surrender power to fdc leaders who always wanted to discredit him and members of his family in fact in a situation where the president can influence the selection of his successor members of the first family must vet the candidate omuntu yenna gwetulabaffe mu nyimbe hmm. tugenda nitukugamba nti buli omwalanya tukuyita kulanya hmm. mirundi abadde muganda wange mirundi nga talina kyandesa wano ensonga za wano zonna nzembadde okwongera okunywesa bano ababaddenti nkugamba bwebangoba mu state house afende muhozirangami nanga those are their battles muzeita birimu it was september yampedera sente za christmas a man who has been chased away from state house that's one bwewa tumwebaze yali anteeka mukate kuleeta fana misaala it mm-hmm. took mukozi six months to put me in a group waddakasente katono naye baliba mbuŋende mu media center mm, mutani wa mirundi agenda media center tiaidrive mayi mercedes benz dadi ogenda kukola media center in buganda is only which who moves the back awards how can a general become a platoon commander a man who has been spokesperson of the president for 14 years ndi kati muwandiikire his excellency the president through the minister in charge of president uh, uh, uh, mutani wa mirundi addaka uh, uh, uh, oyagala kwetukira i went home oh, emyaka e, gyange kati mpezeza nkaaga a fool at fifty is a fool forever kakati nze nkyatulantwale mu miting nga nnenda minisita era nagenze oyowaland obwana ne bungala okuntosa nebuga nemwe mumanyi who needs the other you see i need the minister or the minister needs me if i go without you hmm. nkwata akola joke with those people who are there not me ndio peribwede masinomi ndiisuvavuyo vasi ndisifesi tukulava kutivekaisiwa ah, kusimba laini sijisimba eh? apana ani yetagani ani yetaga munne emyaka jange nga jisimba laini eh, era oyo omuvuka yabadda nemeseza ebintu byaeyo aria temugiina kati nakuzinombasomesa isolewegwanga temumumanyi era bayize kinene nnyo mbagamba mm. nti however nkugamba the outgoing president will not allow a successor who undermine his legacy mm. legacy is the lasting memories people have on their past leaders mm. there is also now the question of being handed over to the international criminal court icc these international institutions are manipulated by the big powers to settle their old scores and to shape the new leaders. I'm always perturbed by America's attitude towards Chadian former president, Habre. This man was a strong ally of Americans in the Maghreb region. It was this close relationship to Ronald Reagan that saw Habre humiliating Libya's Muammar Gaddafi when his troops were routed and suffered 600 casualties, when Chadian desert rats, this Abdulaziz raised down a Libyan border garrison. abazungu bano tobeeriraayingako babuuza rigan rigan hmm. yagamba mubutu is the strongest ally of the united states in africa when kabila and others were moving mubutu they asked bush bush said mubutu is a creature of the past si wamulembe guno ah, ah. kitonde kikadde mubarak wabaligani was one of the people who were receiving huge compared to israel mm. american finance egypt yeah. but mm. when the people rose against mubarak mukazi womuzungu gwe baddusa mubalaba eh. bamutwalayasabye kustrecha mukoti clinton eh. yajja neyebaza n'abantu eh, nayita nemusikweyeeyo nga balowooza nti ono omusajja owaisamic brother kudw bajja muzanyisa ono gwe battire mukomera hmm. isamic brother kud started in egypt in 1923 it invested in all paka nga afuze ajja kutabula southern sudan paka nga makyafuze bali obubi lero nkubuulira ate mm. nebali abasudaani bagezi if southern sudan is mm. in shambles how will other areas of sudan like dafu mm. the operative for independence mm. is a double aid strategy kijja kuyamba sudan mm. kakati nkugamba nti retiring president must ensure to remain calling the shots from behind the curtains for the first five years before handing over total power to his successor. He should remain with some powers. For example, the leadership of the ruling party. These traits are prevalent among strong and popular leaders. They have never been successful. Uh -huh, a powerful man like Museveni will never be succeeded by an equally powerful politician. Tekiriyo munsi. Tere kutalega. Tekiriyo. Era gwe muvuma. Eh. Bavuma chi bavuma nga uhuru. The man has reddish eyes. <laughs> the man is lips in the bars. Eh. The man has never held a, a, a, a whole handle. Mm. Tamanya bir kombi. mbwikuinangeinange eh. eh. yatta banne nagenda kipinga vigo e, mumbasa kukitanda e, gundi kweyali gundi e, kinyata kuinange yerangirire nti afud kakati kinyata bwafu omukazi teyakaaba namugamba nti ye omulwadde awumuddemu nange kanzirekeeka yaweta bwesi nakomao <laughs> yenange ngaagenze kukyusa ngoye <laughs> omukazi wamuzanyira nakubiramu yesimu yali mutivale nti amaso geggwanga gazibye mwidrove from rift valley tumumbasa amekamanda yali yenyweredde omwenge gwe hmm. mutamiivu bamubuuza if there is a new president i must retire ankuba mukomera eh. yes kakati powerful leaders are never succeeded by equally moyi will succeed, succeeded the giant kinyata kamuzi banda will succeeded by tunonu bakiri muruzi <laughs> sengo will succeeded by diof mm. gundi sadat eh. sadat was succeeded by mubaraka era mubaraka yagamba nti mubaraka yali tabeera na vice president mubaraka bweyafuuka vice president baali bamugaya nti anonze musiru omusajja hulizize the israeli gundi kapucha musinayi for six month nti musiru ye mubaraka yabagamba nti olwokuba bwa vice president bubwewa basiru nze mumwesira bamusiru era tabadde na vice president nekituufu ekyo anti mubaraka bamuvuma eh. nti sadati alese omusiru kubanga kyabavaisiyababayita eh, wakuzanya bamuvuma bobi waine nze namubawonya eja pakwakkula nga bafuma muvubeate nekiwala yagamba tetuja kufugibwa wanjeganakagatkatangamanakuwurizibwa <laughs> bano nga bafuma muvume nebaganzegambakola estrategy emu ainfulated bobi waine mumukube estrategy nabakolera hmm. nebagenda bapresident bamugandi manas cross the red line esupports bobi waine nabaganda tasobola i know him he cannot naye bobweni mwego mwagayanga ani afugibwa omuyaga eh, eh, abanywa enjaga bali bameka <laughs> abavuka eh. otyanga omuntu bwebanga okwegerageranya nze mpandika ebitabo byange babigula nemubukusobu tebibeeramu hmm. naye waliwo eyawandika ekitabo nekiremeramu if people not willing to buy nrm kyekizibu kyeyereetedde eh. nrm tisat ezigababukabe buli kimu eki when weruya identify nti omuntu ono oba n'abakatuliki gwagaziya ekizibu kya kristo gwatwalayo omwana omusasulireza okumubatiza eh. n'omusasulirezaki to prove that ekintu eh, kyonna mu propaganda ekyobwerere tebakibala plasta yaliwo abachina what the americans do to donate books at the university something you find at the university you consider it important naye nalimu tayina kyegula mm. tewali babamanyiiza n'obutabu bwange bagala kutwala bwabwerere naki eyo pate tesobola kuyimirirawo kaga tesobola kutunulirao on the other side mm. bobi wine yayina abavubuka wiringi tupe ng'ebivulu bye babiyingiramu tupe wewiringi tupe nebwakeera kumaky olwaliro bobiwai nagamba nti tugenda kuzimba kitebe naye covid nga avuddewo bajjula hiraisezemane bajjula kubanga bavubuka bano abamuwagira bebali mu butale bebanyigirizibwa ku mpooza bebali ku nyanja bebakubidde ku maato bebatwala emputa yabwe bebali abavuka bobibiwaini gavumenti yonna munsi kati nogiwulira mu nyumbayo nogiwulira mu nsawo nogiwulira this government is everywhere why it created several centers of authority omuntu wonaera waliwo no eh? anti eva kugombolola ati tiziri supervised nezio kazibiriko abantu omusolo kuba baland grabers bebaleeta bachairman ba5 eh. nebobogerako butale bwabwe emyalo gyabwe omusenyu bagubba hmm. nti abantu balitunde nakampala naye kakati mmwe bwetulabe mupizi bammwe kaimentiriamulimbameka basobola kuvuga egwanga mwakavaamu omumawe babi bamikyomu tebasoma <laughs> Eh, eh, eh, balondera balondereza evolution of power needs a strong minister of local government to check these people sosono aliwogambya ah, ah. nfuna ebizibu oyo sente ziri webazimubyeko omusajja neyeta kuli omusajja omukulu magezi nagamba mbu buli eros wano ngenda giwasitampu ziriwo nazo nebazikubbako nalaba ekisajja kyasidinga kiga weyagon to investigate kana investigate nika wen woman follows pregnant ebakuli ebenva how many stamps did you order for eh, ah, eh, eh, bakugamba hmm. nti tulina conditional grants anan conditional hmm. lwaki gwe tokozesa ezo nosanga district namba teyina ambulance abakazi abazaale babatwala kamunye naye nolaba abaka ba palamenti bonga bayina omusajja omwabira ne kamunye ekumi whats the difference between ekamunye and an ambulance gyotwalayo e katwabali ne bagitekamu akatanda ne wabeera omusayi nenansi <laughs> ezo zato ziina e, e, embeera uh, basente bamagomba namadise bawulamu mbi nyo ah, ah. kyekyolwakikakanda abantu emisolo sente bazibba nagenda mulwera natuuka mulwera hmm. nga nalwo mulwera mbulumonde waliwo amutendalinga okutendalinga ekintu kyonna akatale kuwa impoza the must be water the must be toilet the must be right mm. sikuwa nti bano ebintu bannauganda bawavadik kiyotasobola kutegeera nti bakaita owino sana tibali kuddembe bakagana nti wen go nokwata kulwemasaka katale konna kebabazimbira bakavaamu bakolera bweru Eh. tebakitegeeranga mu mitwe gyabwe nti what these people do temuli muli federationenyanya zengereramu mu mabaati mulibuliozimbakatale bakaddukamu eh. anti nkubuulidde balina pulaningi kubanga e- ebyo kyenji hmm. e- ejendi kugambye hmm. nti first of all mbizinya bwe yafuuka mbizinya kereziya nekwatibwa edduga erya sente nekamodanizi nga nebaddukira erukayo wy akatale komodanizinga ono asobola enkumi esatu atunda obutibwe agula kiro yenyamalaisa obutibwe naye ayingire munda <laughs> nti musisi yapulaninga akatale kewandegeya okujjako enkoko zokka ate kakati enkoko nazo waliwo eyabayingiridde abasiba busibi enkumi esatu nga munyo nga yebaka ewe n'enjovu yes naye zembeewuunya <laughs> nalema atigomya atya ensi n'antigomya simwanikako magulu omulinzi muyingiza tuleera omulinzi nabeere emulago nga galimu ebyuma <laughs> ku nkumi ezi satu kasiro ntabaala naoyo abadde ntabaala oyo abadde jakutambulyako mu kagaali k'abalema wakirazibaamaaso tosobola kunjoga myaka munaana nombuzaako mirembe noga nti irukamu tuyu niva osooka kgendako mumangi nobagamba <laughs> olina gwaloopa omusango noga nti siwakusonyibwa nkugamba mm. nti eritiring president tawa muntu amusinza mani have never been succeeded by equal powerful and influential personalities this is because such a fellows can establish political power base within a very short time In Tanzania, Nyerere ensured that was succeeded by Hassan, Ali Hassan Mwinyi. Many people had put their money on former AU Secretary General Salim Ahmad Salim, mm. former Prime Minister Edward Sokoine, and to many Tanzanians, Ali Hassan Mwinyi did not feature, feature anywhere among us uh, speculated Nyerere's successors. In Senegal, all political pundits underrated Diop. However, it was this penny sized man who succeeded the giant Senghor. Mm. In Kenya, many consider Daniel Arap Moi as a passing cloud. However, it was this primary six teacher who took the mantle of leadership from the Reverend Jomo Kenyatta. Kenyan vibrant politicians like Charles Njonjo Look at Moi as a fill gap between real power contenders, Charles Njonjo and Moi Kibaki. In fact, Njonjo used to travel in Moi's car to prove to the, the Kenyans that he was the real power behind <laughs> However, Moi, the self-anointed professor of Kenyan politics, took advantage of this rivalry amongst the Kikuyos. He used the Kibaki for nine years as the vice president to Rickety into resigning from the Attorney General's post to participate in active politics. Njonjo was pulled down by Kanyinji, the head of the police inspection unit in the Kenyan police, and was subjected to a long embarrassing investigation on allegations of treason. Hmm? Moi also sacked Kibaki after nine years as his deputy and appointed another Kikuyu professor Joseph Kalanja but who was also dropped on allegation that because he had married a Mutola wife, he was forcing Kenyans to kneel before him. This is what made the previous underrated Moi, whose house was searched in 75 following the U.S. summit in Uganda, where he represented the President Kibaki Kenyatta Road for over two decades. Moi was a victim of several embarrass embarrassments by Kikuyu mafias. He was once detained on the police roadblock when he was Minister of Internal Affairs in charge of the police. The police officer at this roadblock subjected him to a heavy slap when he did not stop for checking. Minister, mm. Vice President and Minister. His house was searched on allegation that he was hiding illegal weapons. However, it was this humble character called Moy who retained the power for 24 good years. kinyata yemuyitako mu lifutivale hmm. aba abantu bonna natamulaba jasula atudde katebe bwati omusomesa wa primary omunafuluma oh, eh, hmm. namuga nti mui why are you seated there you called me but you didn't see me o oh. ave humiliated you but you're a good man you're succeeding naye bukenya babalamapaapalige bamukanga oku omwana we nafiiramu akisiria basi omwana wange basiakitamamutwala mubusawo mutwala mumaje <laughs> kati nebwakomawo eh. kyali kimu gikoze nnyo eh, thats why mu asia wene sambody kuloks 75 awa mutabani weyenagenda you want to become generous ojatuza mu bwavu muyindi ati mukwano mulala oli mukwano ekola sabuuni onazimba ebizimbe ate mukwano mulala alijiramuisttyamwask ti omusajja we mtn ono ekiddo kyatuleetera sente zakuŋŋaanya agenda kuinvestingawa ekyogeremoney in uganda Where is he going to, to invest it? Where is the visibility study? somebody is also why doesn't he go to the financial institutions and help them e, eh, yeah and he will I no lava nga balwanira national security fund bagisanyeewo naye nga teachers union esala kubasomesa sente yo tebagiwogerako mm. tebalina magezi wano abasajja obagambye nti sente zo ozifuna olina emyaka emeka kitegeeza balina ba statitians ti every year tusasula abantu bwe bati which means we must reserve this money yes. oba mu bonds oba muki which is easy kuba treasury bills kiyitewo kakati hmm. omugambo olwaleero asasule sente zeyategekedda invested it cannot be you must say that in 10 years now we are starting naye kati baki banoonya baagala kino bakijjewo national security fund should remain national security fund ekyo ekizime bakizima mu myaka gyankaaga hmm. wakazaguse bano bakimaliriza there will always be a national security gund as far as government is there many of those people who make a noise balinamu sente meka singa omusajja oyo ddala nga naye si muntu mulamu nga bwali ngaalina webayikita alanga amanya gabantu mumawulire abalina sente mu national security fund oaba uganda tebalinayo what they want is to split national security fund batekewa ebikampuni byabwe biri private nga balimbi abantu tiosobola zijjayo osobola kujayo bweziti eh. osobola kujayo bweziti babe babe oliwo kyemakerere tuganye abantu lwere gwe otereke sente mukikuba ebifaananyi nalabye nekisajja ekiduki tekiri mwalubatikuku mubatira omwana wange mbo tulete eteeka erikiriza okutunda organis eh, eh, eh, kiriwalubatira hmm. omwana wange ate eduki teriwalubatikuera munoonyaomwana ge yamutta nomulongoentu yakyo nekijja kirimu alubatikuku ngakimanyiwe kyeyo mu ddwaliro gyekiri ekyo kirina omutima kitegeeza kyabikolanadda see, why do we allow our society ukubeeremu abo morodike people are being charged with eh, illegal extraction of organs you have a boy gwebasibawenansana hmm. nomusango tegwogerwao kyajjayo engalabi yakyo kirimu alubati kumugende babajjanjabire eh, kirimuabatkirege ntwe eh. ate nekinonyi kiri nkinonyo ekyeto omwana nge nkinonyo ate kyakyakyemumanye Eh. omukazi yaga ntimirundi ah, anzisnekika ah, mirundi ki ono mukambo gokuredio nekitema nekitema nengalabi yakyo naye nga omulongo kimubbye nkinonya nkunonya ondaba kasononomesa obwereere mu mirembe nja kubaladdwa ewuwo nga muli emmere n'abaana bombatte ba kumisatu okyalaziza kubaladdwa nga kiri emmere n'abaana baakyo nakiga nti omulongo wange mukomyewo kyabbako omulongo omu kisoboka anti mwera temumanyi kustilsibebis mumukwata bano bawekimani eh. omulimu gwa wekimani kukiryanga ebirs nti bakumaze banansi gweomwana wobwabula kubanga basobola omubanga bakubye kalifu hmm. nebamulongosa nga tiwali muntu aliwo owuwo kakati totegere baga nti gwomulambo gugwo owo yafudde nebamutunda kati nze owange nga yabuze nkwata jjambya yange nengiteeka mu kkooti <laughs> teri nansanyingira wali baana ngaowaake tanalabika eh? yijoko benkwatira hmm, nansi wekwatira muka mujjotuka nti omwana wange wemazamaga nti abuze abulaabula atya babagula babatunda kubanga waliwo abasajja bakasitoma nga yazaala omwana waayina ekituli eh. mwarabukantu ezeyo oluddawa atumya wano mumpeeyaawo eh, sipeeya omwana abula omwana olumuzaala bamuteeka bamulamba hmm. tono wanamba gundi oli omwana abulira atya muwaadi nemujifulumamu nasi nafuluma muwaadi mubwava abuze nzija nejjanjiwagaza kisulana nkali ya mwana muto eyesala ejambi ejokagaiza ekisula nenkali yomwana omuntu eyabebu temuyinafulumanga babbi omwanaono yabba omulongo eh. andaba ah, wabba omulongo omu naye nja kubaladwa ewuwo ba nga tomusudde nja kubawulaomulongo abika yamubba batamanyi kyayabba yamubba Eh, byonna byakutagala kati otunuliranga tumaliriza kagati bwe tuba tumaliriza mm. mbagamba mm. nti nze natunulira obusika bwa museveni nembaga nti bulinga rainbo eh. nembawa nekyokulabirako ekyali ewaffeera luli twatambula aba nemugandawa kakati nabagamba eh, nti obusika bwa museveni bugenda kubafuukira nga tena mm. nabagamba nti searching for this elusive madam successor, mm. was my title for a previous book. And the introduction I related our current crop of politicians to a futile, renewable mission. I once embarked on with my little brother. The reason was futile because every time we were near the east end, it is surprisingly extended mm. till we gave up. It is in this bridge that I also remember a sad incident on my village. Kids were playing football with an object called tenor. In those days, using tenor, a pressure-filled rubber object, was yet prestigious. Other boys were merely using dried banana leaves and fibers to roll the like of a ball. Now because tenor was prestigious, the boys could, could jealously protect it. However, in that sad incident, it once bounced straight into an old pitcher tree. The boys couldn't let it go like that. One boy entered the pit that was covered by grass. This was done unaware that there were poisonous snakes in the grass. There were six, and none of them left the pit alive. However, what was the perplexing is the failure by any of them to find out why the first to enter mm. wouldn't come out. And the before second, mm. another one could venture in. Following the election of 1996, when former foreign minister Dr. Semogere ran against President Museveni, a team of campaigners, including now late nobo mayombo moses lyaluhanga mukwezi and bidandisa were directed by the president to propose a list of ministers of a new cabinet wanene wanene tujja kwogera naye nze mpaka eh eh eh obulo eh, eh, kwa na kumwesi bya ruhanga mpulira bubi eh mmm mo missinga simulaba moses helped this government moses very intelligent young man by that time was in kampala nasala ku mazzi nagaba enkoko nakolaki all of the counselors hmm. era nze naga nti executive director mayibanabaana tebamwagalaabo buli akola obulungi bamugobadirekita wa kampala asobola okukolera museveni ye moses byaluhanga balowooza bamulwanyisa mbwagenda kwesimbawo mm-hmm. mbwagenda mukampala isiti buli muntu yenna kuinange kuinange abadde amulwanyisa ye yekka yalina okuba nesente mukaga njalina factory alina kyalina ki but you see if you step on many toys Mm. what if we gang those of us who have ukere bolinyerinyeko bona eh. you are humiliating practice they gang against you if we gang against you ugende tukola ki kubanga nze mutimu za bwezo zenda ba mm. nti omwageza aliwa obsessed with money money money ki mbabi omuntu omunga sinaobadde mulayi bulungimane eh, zemupye tuyinsaitingaabafuge tuyinsaitingaabenyama mubusika lwamirasaba lwamiraba ye minisita eh. akyasanza okuba mu nsi yonna lwamiraba ali mu genesis book of records oba oba kalusu atambulira mumpale ye eh. ndowooza lwamiraba yalina kalusu mumpale kalusu naa emyaka kumi bo bagendayo ekire nti tebazijjayo the very part of it amwekatokipa look what somebody who buys drugs eh. naye nemugera etumwebaze bwe yazze yatandikidde kuteekawo kakiiko kwebyo mwemuli sente nakalema yakwata eh. kita abaana bakitaka n'abasiba naye nga nakalema ayina gurupu yeyagala okutunda nensanga kitaka nga yekwese mukifaana kyabikira akakasi kanotukawanikire eh. tukawanika amagulu leeta enkumi ezi naye abo bannakalema bajoza ensi eh. naye bannakalema <laughs> abo bwekirya bikububi nga tebaddusebajja kuyoola abaaabo abafuka mu cupa bamansulire abantubabakube eh. bajja bakube butabika abasajja nga babawadde enjaga ne walaki babagaliremu ennaku nyoobosomesezaakogambye nti obukulembeeobulungi ennyo ayina kutandikiraemyaka gino eh. baali gimaze muri konsiliation ebikonsairo becausemusevenand museveni agina emyaka egi eh. kati mubutale muveemu mubulekere abantu neyo takisi nyangu eh, takisi ekigirimunalabye nalabye simanyinaku enalabye mbunga kisaka mbwasinkanye abatakisi baliwaabo nosinkana abatakisi nkaago bakikumi ate takisi nesigala nga zikola aa ah, ah. gundu kisaka muleke eh, byakuzanya ah, ah, buli muntu asimbe nemotoka ye buli eh. muntu asimbe nemotoka yeagabbyabalina zamukamwa nabagamba nti abalina emotoka mukampala ezikola takisi tebasukka lukumi nga bakitegwabwenalabayo omukazi nga ayetengaomusogwa ah, eh. wange oyo emotoka azijjawo <laughs> kisaka ataddewo agabbike nedda ekyo kyangu nnyo kisaka yita abantu nemotoka zaabwe nekaadi zaabwe tulabe abo babagwa bataddewo era takisi tejja kuterera nga nkyaliwo nga mutuleetera ababbi abatalina abalina emotoka ez'omukamwaaaaaje battala kisaka jaje batalaonomenesaomusajja yaddu oyo ojamuwulira eh. ah, omugoba <laughs> eh? Eh. bayita bonna hmm, hmm, hmm, awunyiriza kwewaawo obadde mulayi bulungi nnyo uh, obaoyo bamuaoyo baleeta muyala nnyo eh, ono omukazi ejo okukola eh, ekibukaagala sente n'abaana be bamugamba nti mami obanga tubaddewo nga tetulina sente bamutwalira sente eh. nazigoba tugenda kubanga tujukira mm. mukadde waffe omusumba agustin yegabizayo ah, tujukira emirimu gyeyakola mu nsi n'okumwebaza